tɔ wo ho dwan yɛ kun ho dwan asie dwan n'akoma yɛ wadeɛ sunsum de ɛnadoa wowɔ akoma no ho ama wankasa wo wiase a ɔbaayɛ no wobɛnu ho abrabɔ mu ɛtɔ obi te me ho asɛm social media ɛmfa nsɛnde me memahu dada me ara me mɛka ho asɛm adɛn nti a ma report case no spiritually ɛti me that is why a obi ka me ho asɛm social media me meyi ano adagba yɛ me sɛ mesesa wo nti wo nso sesa me maayɛ sɛ bɛrima obutu sɛdeɛ ɔbaa so no me ho mmaa yɛ a mempeke wo kɔɔlo Mm, me ho mmaa ya me mpeke kɔɔ no abɛsɛe me mood. Wasɛm abɛtɔ Odin's headquarters. Ah, yagyabaja. Sister Gladys a ɔwɔ Germany. Ɔde wasɛm abɛto masoɔyɛ a ɛyɛ Odin's headquarters. Ɔsɛ bɛka. Agyagbaja me sɛ me hwehwɛ wo. Nti wo nso hwehwɛ me. Na Sister Gladys a ɔwɔ Germany. Asɛm no, ɔde abɛto m'anim. Fo biribi akɔ aba ɛmfa mmra Adepa TV ɛso ebie mo ba so a na wahyɛ video no ɛde ama yɛn na wakɔmɛnte ɛwɔ hɔ ɛde aka ho ama yɛn yɛn nyinaa ni tua nsɛm a ɛkɔ ɛwɔ social media so a ɛfa ɛyɛ ɔsɔfo agyagoraja ɛho na abusuafoɔ ɛyɛ Miss Bell ɛbɛ reacte wɔ nsɛm bi a me kasa atwa gu wɔ social media so a ɛne ɛyɛ agyagoragya ɛna afei so woman bi a ɔde nsɛm bi bɛgu social media ne so sɛ ɛyɛ agyagoragya scamming no mɛka sɛ ɔne no koraa da ɛwɔ abere a na ɛnyɛ ɔbaa no ɛpɛ mu wɔ hɔ ne nyinaa ɛbɛtɔ wɔ social media so na wɔn de tagee ɛyɛ Miss Bell sɛ ɛyɛ audio no koraa ɛba abɔnten koraa na ɛyɛ Miss Bell ɛwɔ hɔ ma Miss Bell bɛ reacteyɛ mɛka sɛ wie yɛ a ɔsɔfo agyagoragya aba abɔnten aba bɛkasa de afa nsɛm a mɛka sɛ nkɔfoɔ ka fa ne ho wɔ social media no so no nyinaa waba bɛ responde ɛwɔ hɔ nom na yɛbɛkɔ ne akɔ akɔti aba saa nso na ɔdii tornado ɛde ne deɛ aba bɛwom ɛwɔ hɔ nom sɛ ɛyɛ nsɛm bi aba bɛgu ne nan so ɛfa ɛyɛ agyagoraja ɛho ɛno nso yɛde bɛbɔ so ɛde ama wo na ɛdi kan yɛnkɔtie ɛyɛ agyagoraja nsɛm no a ɔbɛkan na awiei no ansa na yɛbɛkɔ no na meka wo sɛ tap tap sɛnde adwumakuo bi a wowɔ Europe Canada US wo sɛnde sika de aba Ghana wode fa mo mu account anaasɛ bank account a ɛno ara ne sɛ wobɛkɔ ɛyɛ google play store anaasɛ app store no adownloadi ɛyɛ tap tap send app no wo downloadi wie bɛbisa sɛ wɔ promo code no abɔ adepa tv ɛde ahyɛ wobɔ adepa tv hyɛ hɔ wie a wowɔ europe yɛbɛkyɛ wɔ 5 euro so wɔ canada anaasɛ us nso ɛbɛkyɛ wɔ 10 dollars uk ɛyɛ 5 pounds nti kɔ so na yi so tap tap send app no fɛ de odwuma nyinaa ɛwɔ hɔ ɛfa ma yɛ yɛnkɔ ɛ ne nkotie agyagoraja ɛmmerɛ yɛkɔba a yɛakɔ odi to na adɔdeɛ no so ɛso focus ɛna maka akyerɛ no wote me wansɛm social media ɛmfa nsɛnde me wode sɛnde me adeɛ mɛyɛ wɔ ma obi anka deɛ ɔpɛ me obi ka sɛ na memɛsɔɔ so a mayɛ mayɛ mayɛ complain sunsum mu ntia mede wakɔ court sunsum yɛni asɛm ne wieyɛ mentimi mɛka ho asɛm nti na obi ka sɛ obi wɔ ha wasɛ dɛ obi ka me wasɛ memɛsɔ so ɛne ɛso kabrɛ sɛ bɛwɔ sikaduro bible sɛ na menyɛ ne ntɛm kakra kakra wohu sɛ me na meyɛ wo tɔn ho dwan aku ho dwan asie dwan no akoma yɛ wadeɛ sunsum de ɛnadoa wowɔ akoma no ho ama wankasa wo wiase a wobaayɛ no wobɛnu ho abrabɔ mu ɛti obi te me ho asɛm social media ɛmfa nsɛnde me memahu dada me ara me mɛka ho asɛm adɛn nti a ma report case no spiritually ɛti me that is why a obi ka me ho asɛm social media me meyi ano i am focused asɔfoɔ no a mohyehyɛ saa na ɔma no ase no hwɛ ma menka sɛ baako so wontumi ndive m attention o me ne obiaa ne competition abrabɔ mu o meyɛ sunsum sɔde o Eti you can divert my attention all you want, but wobuwa, I am focused. Maa sɛ bɛrima obutu sɛdeɛ ɔbaa so no, me ho mmaa yɛ a mempeke wo kɔɔl o. Mm-hmm. Me ho mmaa yɛ a mempeke kɔɔl no abɛsɛe me mood. Ɔmɔden monitoring spirit no basket kɛntɛn gyina mu fɛ dware. Ɛnɛ na ɔtwe pɛpɛpɛ yɛ me birthday. Yɛyɛ birthday no four Abusuafoɔ na kyɛ sɛ nsɛm a Ɔsɔfo Agyagoraja de aba no no na ɔdi tornado nso aba bɛka sɛ ɛyɛ nsɛm bi aba bɛgu ne nan so nti nkorɔfoɔ ntaage ɛyɛ Ɔsɔfo Agyagoraja mfa ma no na nipa no ɔbɔ ne din wɔ hɔ nom na yɛnkɔ na yɛnkɔtie ɔdi tornado nso nsɛm a kyɛ sɛ ɔde aba bɛgu ɛyɛ social media no so mmerɛ yɛkɔba a yɛatoa so de ama wo. Masoɔyɛ w'asɛm abɛtɔ Odin's headquarters aah yagyapaja Sister Gladys a ɔwɔ Germany ɔde w'asɛm abɛto Masoɔyɛ a ɛyɛ Odin's headquarters but as a free thinker Menim sɛ sɛ wotie asɛm a ɛyɛ sɛ wotie the other side but you don't jump into conclusion na ɛmba na because of feeling sɛ now obi a ka asɛm akyerɛ me wɔ agyagwaagya ho nti mebɛ face agyagwaagya daabi meyɛ free thinker menyɛ saa me new number me ne baabi a bɛhu nti na mede to ahomantentan yi so na menim sɛ mede to ahomantentan yi so a agyagwaagya Wo nsa bɛka. Agya Gwaanya me se mesesa wo nti wo nso sesa me. Na Sister Gladys a ɔwɔ Germany asɛm no ɔde ɛbɛto m'anim. Ba sɛ ɛnyɛ nice sɛ as a free thinker me baa yɛ a na meyɛ atake wɔ na me face wo nti mesrɛ wo Agya Gwaanya hwehwɛ me na me nana automatic me so mehwehwɛ wo. Meda ase. bae, may that person never know peace or happiness. Ɛna kyerɛ sɛ ɔde bae. Second ɛyɛ screenshot no, ɔfa firi ɛyɛ Cindy Cash TV ɛwɔ YouTube na kyerɛ sɛ ɔfa yɛ no ɛna ɛhɔ nso ɔtype gu hɔ nom sɛ Cindy Cash is this really you or a fake account on YouTube but why? I thought you are my friend na kyerɛ sɛ ɔde too hɔ nom na kyerɛ sɛ ɛyɛ nkurɔfoɔ bi disappoint ne yie paa nti ɛyɛ Misbel nso reaction a ɔde ba de fa nka sɛ video a woman bi granting interview ɔka de fa Agyagoraja ho sɛ Agyagoraja bu no ɔma ne tɔ ɛyɛ nantwie mmienu ne nea ɛkeka ho ne nyinaa na kyerɛ sɛ nsɛm ne nyinaa ɛno no Misbel ho bɛbɔɔ mu Sisi ato no adɔ sɛ obi de message asoma no sɛ ɔmmɛka nkyerɛ Adzakoragya anaasɛ ɔne no nka. Abusuafoɔ, nsɛm no deɛ bebree na yɛgu so redi akyire na yɛbɛpie mu afiri akyire bɛba biara. Adepa TV yɛbɛsan so de aba abɛsom mo wɔ hɔ. Fa wo comment fa to ɛyɛ comment section. Woba so nso a na woasubscribe na subscribe button no woabɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ videos biara a ɛba abɔnten biara wobɛnya bi ahwɛ. Saa nso na woba so a na woahyɛ de ama yɛ wokɔ yɛ Facebook page no nso so a ɛyɛ adepa tv na wafollow yɛn wɔ hɔ na walike yɛ page no ɛhɔ nso wobɛtumi asubscribe ama no ayɛ yie saa nso na wokɔ tiktok twitter instagram so ɛhɔ nso ɛyɛ adepa tv na wafollow yɛn wɔ hɔ medin ɛyɛ miss ama adepa makra mu